die Vidavuur ligt, daar echt een groene verbinding mee te maken. En dan kun je op die manier de twee groene longen en het groene hart van de Zuidrand